Ilahi nas tulil firdau ti ahla wala aqwa alan naril jahil للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم عظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم Ali.